Low, low, low, low, low. Oh, man. Hello, pare. Nasa kayo? Hello, hello. Yeah, man. Hello. Ba't tayo sumagot? Grabe naman itong mga kampi ko. Ay, sumagot nila. Man, how can we win this game, man? Oh, I glued. <gasps> Oh my, oh my, oh my, oh my, where am I? Am I stuck? Hey, hey, hey, hey, where are you? Uh, let's go up and down and shake, shake, shake. Man! This piece is so bullock, man. Low, low, low, low, low. Oh man. panis. Man, panis. What's that for, bro? We did not did though. Yeah. Yeah. Uh, thank you. Ah! Ah! Ah! ah! you got all Ano sila? Pare na pati. <laughs> Lang kwenta mga kam. Yeah, round trip pala dito eh. Pre, nasan? Nasan? Wala na, patay na. Pinatay mo agad. oh, may kasama. Ayun, may kasama. Sa likod mo. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ah! Ah! Ah! Ah! Oh, saan siya? Hindi ko alam. Ayun! Panis. Patayin ko na nga to. Kanina pa binabaril to eh. Wala na, wala. Patay na pala. Tago lang yan. Uy. Ay, puta, ah! meron sa laptop. Funny, size na. Salamat. May kasama pa yun. Ito, ito, ito, ito, ito. Ito, ito. kala, may, may sasakyan. Sa kanan. Wait lang, wait lang, wait lang. Putang dami. Tago tayo, tago dito. Pwede na, pwede na. Pwede ba umakyat dito? Ayun na, ayun siya. Nice one. Puta ka. Naglalakad. Oh Malapit lang naman naglalakad pa rin. Oh, man. Oy. Tara, tara. Ah! Ay! Sino yun? Ayun, patay.